Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on se retrouve juste après la mise à jour surprise. Alors j'adore toujours euh, les mises à jour euh, de, de Lilith puisqu'il disait comme annoncé, euh, vous pouvez retrouver les infos sur Facebook, etc. La maintenance annoncée, évidemment, elle n'était pas annoncée cette maintenance, c'était une petite maintenance surprise. Une petite maintenance surprise de 60 minutes qui en a duré 90. Mais bon, passons et venons aux vidéos du jour, à ce, dont on va parler aujourd'hui, à savoir le Black Friday.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 D'ailleurs, j'en profite, merci à tous pour le live, c'était euh, un premier live, il était, euh, il était vraiment top, moi j'ai vraiment apprécié le faire et donc euh, je vais essayer de renouveler l'expérience assez régulièrement pour pouvoir échanger avec vous et qu'on puisse échanger autour des vidéos de la semaine et aussi des thèmes euh, des thèmes du jour. Alors, allons voir le Black Friday, puisque ça sera le thème du jour. Lilith, comme je vous le disais dans le live, donc euh, attendez avant de dépenser sur récompense de recharge, le pack événementiel, car il c'est toujours ou bien souvent le pack le plus intéressant du moment. Et là, pour le coup, vu, euh, vu la période, Lilith nous a gratifié d'un pack spécial qui s'appelle Solde Black Friday. Alors, entre grosses guillemets, un solde Black Friday, bien évidemment, on va le regarder tout de suite. Est-ce que ce pack est vraiment plus intéressant Est-ce que c'est vraiment un, pack soldé Bon, venons-en tout de suite au fait et à ce pack. Donc, ce pack, il a un petit coffre de pierre d'alliance pour le niveau à 5,49€. Il a un cadre d'avatar dîner de Thanksgiving. Il a des pains, des coquelicots, enfin des tournesols plutôt, 10 accélérateurs de 60 minutes, des, ressources de niveau 2 et 625, si je dis pas de bêtises, non 525.vip. Il, il nous annonce, et 1050 gemmes, annoncé euh, soldé ou remisé à 821% avec solde de Black Friday. Ne manquez pas cette chance où vous devrez attendre une année entière. Alors, est-ce que déjà ce pack est plus intéressant que les autres packs euh, qu'on a de manière standard si on le compare à un autre pack, on exclut pour le moment la récompense de recharge à 2500 gemmes d'achat. Si on le compare à un pack, allez on va prendre le pack euh, de ressources par exemple. On voit qu'en termes de, ressources, le pack de ressources il est quand même puissant en ressources. Donc on va aller par rapport à machine de guerre. Machine de guerre, on voit en termes d'accélérateur, donc déjà le coffre de pierre d'alliance c'est pareil. En termes d'accélérateur, Là, on n'a que 8 accélérateurs génériques contre 10 dans l'autre pack, mais on a d'autres accélérateurs. Donc, euh, en termes d'accélérateurs génériques, c'est mieux. En termes de minutes globales, on va dire c'est pareil. En termes de ressources, là, on a 12 fois 500, 12, 12 fois 50 000, pardon, 12 fois 37 500 et de l'or. En termes de ressources, moi, je préfère avoir 20 génériques, évidemment, que 12 euh, de chaque. C'est un choix personnel parce qu'il y a des ressources qui me servent plus que d'autres. Moi, je pense aussi que c'est mieux pour vous. Par exemple, si vous n'êtes pas T5, avoir de l'or, ça vous sert pas à grand chose. On va vous dire pour les crafts, mais euh, pour les crafts, vous allez voir, euh, vous avez largement le temps de, récolter. Et donc, euh, si on continue, vous avez aussi 525 points de VIP. Alors, Là, en plus, vous allez avoir à ce niveau-là, donc on perd un petit peu en ressources globalement, mais sur le reste, on est gagnant. En plus, vous allez avoir du pain, et euh, des tournesols qui vont vous permettre dans l'event, alors tac, dans cet event, on l'a vu, qui est euh, l'event, l'event, l'event, célébration de la récolte, qui vont vous permettre d'avoir, surtout les tournesols, parce que les pains, vous pouvez en obtenir, mais vous ne pouvez pas obtenir facilement euh, des tournesols. Donc, Là, ça va vous permettre d'acheter des étoiles et des sculptures surtout. Donc, ce qu'il vous faut 10 tournesols. Donc, avec la première recharge, Hop, on y retourne. Avec la première recharge, vous allez pouvoir acheter deux sculptures. Plus, si vous achetez un complément de 1500 gemmes, vous allez pouvoir avoir l'offre de récompense de recharge qui va encore vous donner deux muses. Donc, bien évidemment, acheter en cette période, c'est le meilleur moment. Et acheter ce pack, de mon point de vue, à chaque fois je vous le dis, pour moi les packs événementiels sont les meilleurs. Donc ce pack est le meilleur que vous puissiez acheter pendant toute la semaine. Donc moi je vous invite, si vous êtes euh, un, pay to win, un low spender ou un free player qui veut se faire plaisir en cette période, ce pack là est un bon pack. En revanche, deux choses à prendre en considération. Il n'est pas soldé. Donc ce pack, c'est un pack d'événementiel standard. Malgré l'annonce euh, qui est faite par Lilith, Sold de Black Friday, non. Il est exactement identique à tous les packs nous avons à chaque fois. Donc ne vous ruez pas dessus. Si vous êtes euh, vraiment un low spender, vous aurez le même dans un mois ou dans 40 jours. Il n'y a pas de souci euh, par rapport à ça. Donc il n'y a pas besoin de se dire je vais le rater, il faut que j'y aille. Ça c'est vraiment du, du, marketing et du merchandising de nous dire on va devoir attendre un an pour le revoir. Ils ont raison. Pour avoir un pack Black Friday, on va devoir attendre un an. Mais pour avoir un pack identique, on va pas devoir attendre un an, on va devoir attendre un mois puisqu'à Noël, on peut être sûr d'avoir le même type de, type de pack. Une autre chose à prendre en considération, donc, la deuxième, si vous êtes un low spender ou un free player et que vous voulez vous faire parce qu'on m'a interrogé euh, euh, notamment euh, dans certains membres de mes groupes, on m'a demandé je suis un free player, je veux me faire un petit plaisir pour Noël, qu'est-ce que tu me conseilles d'acheter Alors, moi, je vous conseillerais pas, si vous voulez investir juste pour vous faire plaisir pour les fêtes, d'acheter, de vous ruer sur ce pack-là. Je vous conseillerais d'attendre plutôt les packs de Noël ou de jour de l'an qui risquent d'être légèrement plus intéressants. On l'a vu pour le pack anniversaire par exemple, c'était un petit peu plus intéressant. Donc, attendons peut-être, moi c'est ce que je ferais, de voir Noël, quel va être le pack, ou du jour de l'an, quel va être le pack car il est probable qu'il y ait un épique, on l'a vu hein, dans le leak euh, Lilith, il va avoir un légendaire, pardon, il va avoir deux nouveaux légendaires, et l'un des deux serait peut-être lié au pack de Noël, donc attendons de voir le pack de Noël, moi je vous conseillerais vraiment d'attendre, et au pire, dans la pire des situations, imaginons il n'y a pas de pack à Noël, ce qui est improbable, ou c'est pas plus intéressant, ben, si c'est aussi intéressant, vous n'aurez rien perdu, s'il n'y a pas de pack à Noël, vous en aurez un par la suite. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de se précipiter là immédiatement sur ce pack en vous disant c'est le Black Friday, si je rate ce pack là, il n'y en aura plus d'autres. Donc considérez bien l'achat. En revanche, c'est sûr que si vous êtes un low spender et que vous faites des achats réguliers, c'est maintenant qu'il faut acheter, c'est durant cette semaine là. Je vous conseille pour un achat minimum d'acheter ce, pack euh, de Black Friday, puis après 1500 euh, gemmes répartis euh, comme vous le souhaitez. Vous, si vous allez chercher les packs de la journée, vous serez qu'à 1200 gemmes en plus, il vous restera un autre pack à acheter. C'est une moyenne de dépense de 15 euros à peu près pour atteindre les 2500 gemmes, même c'est 15 euros c'est sûr. Donc vous pouvez aller dessus, c'est sûr, c'est le meilleur moment pour acheter cette semaine avec le pack événementiel. En revanche, ne tombez pas dans le piège c'est le Black Friday, il faut que j'achète ce, pack. C'est vraiment du, marketing. Vous le voyez, regardez bien tous les items. Moi, encore une fois, c'est les, packs que je privilégie, les packs euh, événementiels. J'achète très peu les autres packs, hein, les packs euh, l'autre valeur. comme vous le voyez, hein, même le, marteau et l'enclume, je ne je l'achète pas. C'est vraiment les packs événementiels que moi, je focus parce que c'est les plus rentables de mon point de vue. Donc ne vous faites pas avoir par ce marketing. Donc voilà, écoutez les amis, j'espère que vous allez pouvoir profiter de cet event. Vous l'avez vu, ils nous ont aussi mis à jour tous les événements. Je vous l'avais dit pendant le live parce qu'on le voyait si on regardait le rassemblement de Thanksgiving. Il y avait la liste des euh, quêtes qui allaient venir, recueillir des ingrédients, préparer un festin pour festin de Thanksgiving, camp d'abondance, etc., etc., journée de gratitude. Et on le voit, ils n'étaient pas, ils pas encore tous là. Et on le voit, ils ont mis à jour le calendrier. Et donc, à partir de demain, on a la préparation du festin carib, le festin de Thanksgiving, une invitation cordiale et on aura gardien de la récolte. Donc, si vous avez des PA, c'est pas le moment de les investir. Attendez euh, pour les garder. Encore une fois, attendez le prêt KVK. Certains espéraient que la mise à jour d'aujourd'hui allait déclencher euh, le prêt KVK, mais malheureusement non. Vous l'avez vu en vous connectant, il n'y a toujours pas de prêt KVK. Normalement, si les fuites sur l'élite sont bonnes si le KVK, si le KVK, pas le prêt, hein, commence bien le 10 décembre, le pré-KVK devrait commencer le 1er, voire au plus tard le 2 décembre sauf si la fuite manquait de précision et que c'était le pré-KVK le 10 décembre. Donc là, ça commencera le 10 décembre. Mais donc, il va falloir être vigilant à partir du 1 ou du 2. Normalement, ça sera à partir du 2 puisque ça sera un lundi. Ça m'étonnerait qu'ils déclenchent le pré-KVK un dimanche. Mais ils sont capables de tout. Donc euh, là-dessus, il faut être vigilant et surveiller. Donc voilà, ne dépensez pas vos PA maintenant tout de suite. Là, attendez de voir les events. Vous allez pouvoir cumuler peut-être plusieurs events en même temps à partir de jeudi Vraiment, s'il y a d'autres events, voyez, préparez votre potion, etc. Là, encore une fois, si les trois events ne se resettent pas à, minuit, si enfin à 1h du matin, euh, minuit TC, si préparation pour le festin, festin de Thanksgiving et évaluation cordiale nécessitent la dépense de PA, sans reset à 1h du matin, attendez vraiment jeudi parce que vous pourrez cumuler les trois et maximiser votre dépense, les quatre même, maximiser votre dépense à ce moment-là. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit souvent, la patience paye. Voilà les amis, c'était le point pour euh, cette petite vidéo Black Friday. Ne vous laissez pas avoir, le logo est très bien fait, le marketing est très bien fait. Franchement, de ce niveau-là, à ce niveau-là, on peut rien dire, hein. ils sont vraiment au top tout est carré, tout est bien pensé pour forcer l'achat, pour faire que le load spender en cette fin d'année se précipite dessus, l'achète et se fasse avoir parce que il est sûr que le même pack, enfin un pack très équivalent, reviendra pour les fêtes et vous vous direz ah allez peut-être euh, j'y vais encore une fois.